広めになります新化もねネオンスタートというね新作です、えー、本当に先週の水曜日ね曲も完成してきまして本当にまだまだ高削りの状態です私も MC 曲関係持ってお張りさせていただきますそんな状態ですが今できる精一杯を皆さんに披露したいと思いますご声のどよろしくお願いします 手話の侍が産声を上げる仲間を増やし数々の困難を乗り越え未来をつかみ一瞬もの物語心ひとつに踊る 夜夜夜明けを待 야린 서랑 서랑역 야부 ありがとうございます。無ここまでまさせていただきました。ご声援ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。